क्योंकि उससे हमारा भविष्य बनता है और हम जब बड़े होते हैं वो हमारा काम आता है जब हम कहीं अपने लिए काम ढूंढने जाते हैं तो वही जब हम बचपन में जो हम पढ़ा है हमने वही वो वहाँ पर जाके हमारा काम आता है मैं बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ और मुझे जो मरीज़ है उनकी लाइफ उनकी ज़िंदगी को बचाना है और उनकी मदद करना मुझे सबका अच्छा लगता है दूसरों की मदद करने में मुझे खुशी मिलती है उनने हमें कुछ मूवीज़ दिखाई थी उन पढ़ाई के बारे में और क्या पुराने ज़माने में वैसे पढ़ा बच्चे पढ़ते नहीं थे सो so, हम जो एजुकेशन हमें अभी मिल रही है सो so, उसमें देख के कि कितना हमें उससे मिल रहा है वो हमें शायद ना हम हम बहुत ही खुशनसीब है कि हमें इतनी अच्छी पढ़ाई मिल रही है और फिर दी हमें अमता दीन ने ये भी बताया था कि पढ़ाई पढ़ाई से हम हम बड़े कि जो चाहे वो कर सकते हैं पढ़ाई हर चीज़ है हमारे लिए पढ़ाई पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो किसी कोई पैसों से नहीं मिल सकती हमें और वो किसी चीज़ से खरीदी नहीं जा सकती